Olá, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 97! E claro, não pode faltar o gordão! <laughs> pela Yuri. E agora, Guru Diamond. Round 2. Ready, go! E agora, mais Shiranui! Mais Shiranui! Round 3 Lady Go! Isso, pega! <laughs> É isso aí! Winner! E agora? Não esqueça de deixar seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Comenta qual o seu trio. E agora... Rio! Vamos lá, Yashiro! Mezamero! Round 1! agora, Xingo! moleque! E agora, Terry! maldito! Sobe daqui! Winner! E vamos em frente! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Opa! E agora o Shang, hein? Vamos lá, Gorodaimon! Ah, contra o Shang não pode vacilar! Haha! Os verdadeiros chefes do KOF se enfrentam! E agora... Shui! Muita calma nessa hora, hein? Round three. Esse costuma ser difícil. Ready, go! Isso, cata! Calma. Agora! Winner! Satellite News Network. E agora, Kyo! Round Lady, Olé! Olé! Ah, miserável! Ah, protagonismo aqui não! E agora, Atena! Atena, Round 2! Atena, fora de combate! E agora... Binibaru! Round 3 go! Isso, pega do canto. Esse desgraçado tirou minha primeira ficha no cofre. E agora eu consigo dar o troco. Agora, Clark! Ah, quem é agarra mais? Round 1 Lady, go! Yeah! E agora quem? Round two. Lady, go! Ué, não teve intro especial. KO. Winner is E agora, Ralph! ready? Go! Vai pra lá! Isso não funciona comigo! Toma! É isso aí, estamos na final! E agora? Shizuru! Ready, Ela era subchefe no 96. Vou morar no Tietê. is Chizuru. Round two. Ready? Go! Yeah. E agora... Leona! Ah, e a música? Round 3 Ready, go! Ah, volta pro chão! Isso, catou! Ah! Caiu no Miserável! KO! Winner is Leona! Ah, sobrou pro Shang! round 4 Ready, go! E agora, a King! Round Ready, go! Tá, tá, tá. Não pula não! Ah, moleque! Penetration. E agora? Yuri! Nossa! É muito rápido. Olha. É isso aí! E agora? O trio Orochi! Vamos lá, hein? ておいで僕の炎ラウンドレディーゴー Isso! É e agora, Jeremy! Ah, é isso que eu chamo de rosa choque. Computador apelando como sempre. Vai, vai, vai, vai, vai. Vamos lá que é pra decidir. Ah. Miserável! Quase levou essa. E agora? Vamos para o chefe! Orochi! Agora, todo cuidado é pouco. Vamos lá! No canto superior direito do vídeo eu deixei uma playlist com todos os vídeos de coffee do canal. Confere lá! Round 1 Lady Go! Money に帰ろう無に帰ろう Ah! かないね KO. Winner is Orange. Yesamero Aitsuki. Sobra Sobrou pro Shang, vamos lá! Round 3 Lady Go! Makanai no moleque! Congratulations! Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo!